ani ngas kichon ga bagda ba ga men as ngi ba ba ngas ga as cha ga ba ga baga mgau dustan ga mgau alla parnga chanda karera mm. kamna ses ases ge hedu mm. angani la laga yam ga gainya da pai hawig yani iurja weg kis hudam ga irus cha ga ga mgau kita ru su du ga ga mm. ga amina gwika tigwitang hmm. hmm. awi kopi kamunka hmm. kutawa lapia abida wiki ka join dai dai ayinyo abeti hawe kai ge ge ge wala ganyin kwa hangi dit gudu wala ari yagi sa ya, ida hangi dir yani ko musu gan musu da ra wa gurja kada ya hawe gar ar gawaje hotel lagi sai sa na kai basin ngangete da ai hudi mdana nya gwa gisti haringi ngisi nya khaida gya gisti kunu musi da me hmm abun hamaz kan gwanda ha wo shayi si jara ngashe gus ma ga bunu oh, ningi dara nani ngashe gus ba baga ma gwata ma di mu chewi na gnu nyam bu chewi na bi hudi ma ba wo ba ngete da ani ngashe gus gu ngete da di wo ta ma mi da piana amalwi nyakai malwi kwali yajo garima ai manga bugwaru ama wale wale baluji mi wana lawi gamna ai garima nga amali amalwi kai ga bugwaru mi gidinga te da ga garima wale malwi alant manan go wale shaki yogora master la hudan amane amane ma agwan go le arawi ana ga dange ga dange te da nan ga shega ana malwi so le garima manangi Mm-hmm. Masaya sa kaya wig, may kaliman niyo kalaman wig. Mm. Ah, amuntan ah, mo kaliman niyo kalaman. Asko gi daw. Kedu kamo na. Hawi ko mus margaw yar gitu kai. Hawi kam gi gi atar gi gi dikal ka na kaya nang. I, i kal? Hmm. hmm. Asya kai kay niyo kita ako hmm, gi palula baga. Hmm. Oo. Pwede lulo ko wagi sa kaliman gi palul. Iya nga lulo kan kam eh, ni mi la ko kan mi nya ngi kam ha kam ni digdin hmm. kar ko kita kai kita kai am biu mal dai shi tan ha ngi da ko hmm. punet go bisinya kam punet ngi la nya sar go bisinya al fu du ji nya tan hmm. ora ni ngi kam shi ga ba kam ni ngi ta ma no ban kan tu murid amang ka ko arab na आहुदा आहुद का बेचारा भी कार किया जब कर उजाड हो गए जिस कार खुद यूँ आता मानो मशीद बाबा हम अच्छा अल्लाह पसंद आपको ये नहीं है कम को हम गया मर मर और जिके दकाई जिके दकाया ही नहीं देती किताब फूल गई सी हम माना लागो उंगले सा समझिएगा ना लगे सर समझिए सूसू हम्म majis hmm majis ko yang ada ya hat pas majis kita hau alat ah sul sul lagi an bu ni kosa mama na wingi asa ngurus baru aja anda iya sa kosa angan menjahi lah gimana baru aja gitu kali lah masih jip hmm. jep tuh sa kosa kamu lagi kau kamu warga kas kamu warga kas mikong walau ago kubalula suma ha notikila kusum nisengwa ndasuma janda nikubalule ha matuka ninga shekanya ski chakitisi karara lakasai kandasuma janda ha kubalule ingule watu wavinga ninga shekanya kanangri amle tinga nyira kanani parwa jesu pashulini asuma jesu itata se yatta sawisa gari mangus katukan gari mangumijo Eta nangu ez egin. Eh, Mungu himba